شنا همیشه واسم ترسناک بوده نه به ترسناکی اولین صحبت با کسی که نمیشناسمش یا تنها موندم با کسی که حرف خاصی باهاش ندارم توی فضای بسته اتاق یا ماشین یا ارتباط برقرار کردم با کسی که پدرش مرده ولی ترسناک بوده دور خودم یه حاله محافظ میبینم که حاصل صحبت نکردم با آدمای عجیب و غریبیه که به خودشون اجازه میدن از هر چیزی که دلشون بخواد با من صحبت کنن گروه کمکم میکنه که این حاله رو حفظ کنم من بلد نیستم شنا کنم گروخ عاشق آبه تمام تابستون رو توی کرخه میگذرونه کرخه نشد پل شکسته پل شکسته نشد علی کله اونم نشد یه جای دیگه هیچ کدومش نشد استخر همیشه منو میبره همراه خودش یه بار غرق شدم تجربه عجیبی بود وقتی تموم شد صدای کسی رو نمیشنیدم خیلی واسم پیش میاد صدای کسی رو که داره با هم حرف میزنه نمیشنوم ولی این بار فرق میکرد هم زمان زیر آب کش اومده بود واقعا ترسیده بودم چند وقت قبلش که داشتیم از تهران به سمت شوش می اومدیم فکر کنم ساعت هلوش یک بود با ماشین چپ کردیم پنج تا ملق زدیم من پشت فرمون بودم یه سگ پرید جلوی ماشین و من تا جایی که میشد فرمون رو پیچوندم به فاصله چند روز دو بار نزدیک بود بمیرم اولی خیلی سریع اتفاق افتاد و دومی خیلی کند احتمالا واسه همینه که تجربه دومی یعنی غرق شدن سختتر بود پس طولانی شدن زمان مرگ با فهمیدنش رابطه مستقیم داره هرچی روزای مردنت بیشتر کش بیاد بیشتر درکش میکنه همه میگن باید شنا یاد بگیرم قرار سیل بیاد